क्या है वो ऑक्सीजन को और सी को एक्सचेंज कर रहे हैं हार्ट का काम क्या है यहाँ पे मतलब इसके अलावा हार्ट का देखना कोई भी काम नहीं है ठीक है ये ये फालतू में ना हमने हार्ट को बदनाम करके रखा हुआ है गानों में दिल धड़क रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है कुछ नहीं है ऐसा बिल्कुल ये हमारे इल्यूजन्स हैं दिल कोई काम नहीं करता दिल भी परेशान है इस चीज़ से कि मैं इतना सब कुछ तो कर ही नहीं रहा ये फीलिंग्स वीलिंग्स मेरा काम नहीं है फीलिंग्स देखो फीलिंग्स कभी दिल में नहीं होते दिल से प्यार करना दिल से नफरत करना ऐसी कोई लाइन ही नहीं होती दिल का ये काम ही नहीं है ठीक है ये जो एंग्री लव ये सारा जो काम है ना ये अपने हॉर्मोन्स करते हैं ठीक है if you love somebody if you hate somebody तो वो हॉर्मोन्स का काम है इसमें बेचारे दिल का कोई काम नहीं है ठीक है तो ज़रा उसको ना उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे दिल का काम है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो किस लिए ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए है ना अब मछलियों को